5-ci sinif Azərbaycan tarixi. Paraqraf 1. Azərbaycan tarixi fənni necə öyrənilir? Qədim insanların işlətdiyi əşyalar qalın torpaq qatlarının altında qalmışdı. Alimlər bu əşyaları qazıb çıxararaq qədim insanların necə yaşadıqlarını, nə ilə məşğul olduqlarını, nəyi bacardıqlarını öyrənirlər. Onlar daha qədim dövrə aid olan şeyləri sonralar tapılan əşyalarla müqayisə edir, insanların həyat tərzinin zaman keçdikcə necə dəyişdiyini müəyyən edirlər. İnsanların yaşayış yerləri, qəbir abidələri, silahlar, qalaların qalıqları və digər qədim abidələr maddi mənbələrə aiddir. İnsanların təcrübəsi, bilikləri artdıqca onları nəsildən nəsilə şifaya ötürmək çətinləşirdi. Tədricən insanlar yazını kəşf etdilər. Qədim yazıları oxumaq asan deyil. Mütəxəssislər bu yazıları oxumaq üçün böyük əmək sərf edirlər. Bunlar tariximizi öyrənmək üçün yazılı mənbələrdir. Tarixi öyrənmək üçün ən mühüm mənbələrdən biri də şifahi mənbələrdir. Bu mənbələr içərisində ən dəyərlisi Kitabi Dədə Qorqud dastanıdır. Bu dastan xalqımızın qədim və zəngin tarixini öyrənməyə imkan verir. Son dövrlərdə tarixi mənbələrin sırasına televiziya verilişləri, reportajlar və sairə əlavə edilmişdi. Tarix necə hesablanır? Qədim zamanlardan insanlar gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etdiyini müşahidə edirdilər. Əvvəllər günlərin sayını yadda saxlamaq üçün ağacın üstündə kəsiklər edir və ya ipə düyünlər vururdular. Gecə-gündüz qədim insanların istifadə etdiyi ilk vaxt ölçüsü idi. Sonralar təsərrüfatın inkişafı ilə bağlı müxtəlif təqvimlər yaradıldı. Biz hazırda milad təqvimindən istifadə edirik. Bu təqvimdə İsa peyğəmbərin anadan olması başlanğıc hesab edilir. Bu tarixdə era adlanır. Miladdan əvvəlki dövr eradan əvvəl, sonrakı dövr isə yeni era adlanır. Tarix minilliklərə, əsrlərə və rüblərə bölünür. Eradan əvvəl baş vermiş hadisədən yeni erada baş verən hər hansı bir hadisəyədək nə qədər vaxt keçdiyini necə hesablayırıq? Məsələn, əcdadlarımızın yaratdığı Manna dövləti eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə meydana gəlmişdi. Yeni eranın başlanğıcından isə artıq 2000 ildən çox zaman ötür. Manna dövlətinin yaranmasından nə qədər vaxt keçdiyini bilmək üçün 2000 illə 1000 ili toplayırıq. Deməli, Manna dövləti dövlətinin yaranmasından təxminən 3000 il keçmişdi.